менің анамның есімі күміс екі ұлдан соң көптен күткен үйдің нәзік гүлі өсе келе ерке қыз болды әкесі ешкімге сөйлеткізбей ешқандай үйдің тірлігіне араластырмай өсірді алдындағы екі ағасы үйдің бар тірлігін жасайтын көп ұзамай артынан сіңілі мен інісі дүниеге келді сол кезден бастап өзі қызығушылықпен үй шаруасын жасап жауапкершілікті мойнына алды ештеңеден таршылық көрмей өсті ата-анасы бақытты балалық шақ сыйлады күмістің әкесі элеваторда жұмыс жасайтын бидай ұн май деген қолдарында еді күмістің анасы дүкенде жұмыс жасап үйде бар тәтті дәмді тағамды ауыздарына тосып оларды бақытты отбасы болды күміс бой жетіп оныншы сыныпқа аяқ басқан кезі үлкен ағасымен еріп келіп жүрген досы үнемі келген сайын көздерімен күмісті іздеп күмістің көзі сол жігітпен түйісіп қалғанда ерекше сезім пайда болды солай ақырын екі ғашық танысып үй телефонымен сөйлесе бастады ағасымен еріп жүретін досы тұрар ауылдың қара домалақ жігіті күміспен танысып араласып жүргеніне біраз уақыт болды осы уақытқа дейін жігіт сөзін қабыл алмаған күміс тұрарға ессіз қашық болды күміс денесіне күн тимеген қаланың сары қызы ерекше көкшіл көзі орыс қызы секілді сұлуландырып тұратын мінсіз мүсіні де қараған жан көз алмай қарай беретін ал әкемнің есімі тұрар әкем отбасындағы төртінші бала алдында ағасы және екі әпкесі бар інісі бар атам тұрардың әкесі білдей бір районның бас дәрігері хирург-врач болғанымен балалық шақтары анам күміс сияқты керемет болмаған себебі тұрардың анасы мен әкесі бесікте атастырылған екен үлкендердің қалауымен есейгенде екеуінің арасында махаббат сезімі болмаса да тағы да үлкендердің қалауымен бас қосқан тұрардың анасы жоқ жердің қызы көп ақшаға мастанып тек өзін ғана ойлап қалған өзімшіл тұрардың әкесінің мінезі жуас еді күйеуінің жуастығын пайдаланған әйелі бар билікті өз қолына алған ақша болса да балаларын тойдырып тамақтандырмайтын анау айтқандай байлық болса да барлығы жетіп тұрса да балаларына бақытты балалық шақ сыйламады өзгелер сияқты қалаған нәрсесін алып бер десе жоқ деп бетін қайтарып өсірді тұрар қара торы қасы көзі қап-қара ұзын бойлы жігіт ауылдан күміс үшін ара-тұра келіп тұратын екі ғашықтың махаббаттары лаулай бастады 11 сыныпты бітірген тұрар қалаға оқуға түсті бұл жаңалыққа күміс әбден қуанған еді тұрар мен күмістің аралары бір жас енді екі ғашық саябақта жиі кездесіп жүрді екі ғашықтың кездескенін бәрі біліп еш қарсылық болмады арада тағы бір жыл өтіп күміс тұрар оқып жатқан оқу орнына басқа бөліміне тапсырған еді оқуға қабылданып екі ғашықтың қуаныштары екі есеге артты күміс оқуға түскен жылы отбасында қиын жағдай болып туған ағасы біреудің жала жабуымен 15 жылға сотталып кете барды әке-шешесі бар жиған тергендерін ақтап алуға жұмсаған еді бірақ ешқандай нәтиже болмай түрмеге түсті бұл жағдай бәрін есеңгіретіп жіберді күміс үшін былай айтқанда оңай болмады баршылықта өскен балаларға әп сәтте жағдайлары төмен болғаны өте қиынға соқты жығылғанға жұдырық болғандай сүйгені тұрар да оқудан шығып қалды сессияның бір сабағынан құлап ақшамен сессиясын жапқысы келіп анасынан ақша сұраса саған беретін ақшам жоқ оқымасаң теріс оқы деп қаталдық танытқан анасына қатты ренжіген анасының сөздерінен соң ерексіп оқудан кетіп жаман ортаға қосылып ішімдікке салынды қайғырып жүрген күміске бұл жағдай тағы да уайымға салды көп ұзамай тұрар әскерге шақырылды кетерінде күмістің уәдесін алып екеуі үзбей хат алмасып отырды сол қаттар ғана алысты жақындатқан еді сүйіктісінің жоқтығын пайдаланып күмісті өзіне қаратқысы келгендер сөз айтқандар көп болды бірақ күміс махаббатына адал еді арада жылдар өте шықты әскерден қайтқан тұрарды қаршыға күтіп алып екеуінің қуаныштарында шек жоқ екеуінің ара қатынасын әкесінен басқасын бәрі білетін күмістің анасы ұзын құлақтардан естігенін қызына айтты қызым ол үйді шешесі билейді әкесі жуас адам екен шешесінің аш көз арам адам екенін жұрт айтып жүр ертең сені түртпектеп отырса қайтесің бәлкім басқа жанды таңдарсың дегенде күміс ашуланып апа мен тұрардың анасы мен әкесіне тұрмысқа шығайын деп жатқан жоқпын баласына тұрмысқа шығамын ғой деп бөлмесіне қарай кетіп қалды ата-анасының сөзін тыңдамай дегенімен сүйгені тұрарға тұрмысқа шықты сүйгені үшін бәріне үндемей көніп жүр артынан жүгі мен киімін әкелген еді анасы барын салыпты бірыңғай қымбат киімдер киім келе сала екі қайнапкесі аш қасқырдай бас салып өз таңдағанын алып әлек тіпті размері келмесе де жаңа түскен келіннің өзіне киім қалдырмай алып кетті күміс іштей ренжісе де ештеңе істей алмады бірдеңе десе үйде айқай-шу болатыны белгілі әлі оқып жатқан күмісті оқуға жібермейтіндерін беретін ақшаларының жоқ екенін құдағайына ашық айтты бұл сөзге ашуланған әкесі өзім-ақ оқытамын деп қызын оқытып дипломды да әперді арада екі жыл уақыт өтті күміс әлі де құрсақ көтермеді ал енесі бұл жақсы болды тұрар ішіп келсе қатының тумайды бедеу қатын алып деп жанды жеріне тиіп ұрыс шығарады ішіп алған күйеуі әйеліне тиісіп ұратын болды қайта-қайта таяқ жеп кеткісі келген күміс кете алмады сол кездері көршісінің қызы қайтып келіп әкесі көтере алмай о дүниелік болған соны естіген күміс үйіне қайтып баруға әкесі үшін қорықты бір кездері анасының тілін алмаған үшін қатты өкініп жүр енді кеш шегінерге жол жоқ мұңайып жүрген күмістің аяғы ауырлап құрсағына сәби бітті бұл жаңалыққа тұрар қатты қуанып ұратын әдетін қойды енді ғана бақытқа қол жеткізгендей арада тоғыз ай өтіп өмірге мен келдім есімімді атам жаннұр деп қойды анам күмісті перзентханаға ешкім іздеп келмепті әкем барайын десе ақша жоқ тыныш отыр деп әжем жібермей қойған ол кезде үйдегі бар ақшаны әжем тиынына дейін есептеп ұстап отырады міне менің әжем осындай пасық ақша десе жанын беруге даяр жан шығарып алуға келгенде үйдегі сарала ескі болып кеткен көрпені пакетке орап әкемнен беріп жіберіпті анамның оны көріп жүрегі ауырып аяғы ол үйге тартпапты ана жақтан арқаланып немерем деп нағашы әжем жолға шыққан ал әкем жақ болса ешқандай дайындық жасамаған дастарханда жаймаған неше жыл күткен немересі болмасам да туған әжеме ақшадан басқа нәрсе маңызды емес анам үйге келген соң өзінің жаңа босанған әйел екенін ұмытып бірден тірлікке кірісіп кетті бұл үйде ет тамақ ішу дегенді білмейді күнделікті мен сорпа ішетін анама басқа тамақ жеу арман екен бір сәт тыным жоқ не жаратып тамақ ішпейді анамда сүт жоқ мен күні-түні аштықтан шырылдай жылай беріппін анам қосылып мені құшақтап жылап алады атам аурухананың бас дәрігері әжей медбике әпкем бухгалтер болып жұмыс жасайды менің тоймай жатқанымды көріп отырса да жасанды сүт әперу ойларына да келмеген тіпті памперс те әпермеген қыстың күні анам 15-20 жаялық жуатын болған ал әкемнің бар айлығы әжемнің қолында соған намыстанып ара-тұра ішіп келіп шешесінен ала алмаған ашуын әйелінен алады арада тағы жылдар өтіп жатты анам сол қорлықта өмір сүріп жатты мен әкеме тартқан қараның сұлуы болып өсіп келемін әжем бір рет болсын еміреніп немерем деп еркелетпеді атам болса мойнына салып арқалап жүретін әлі бала болсам да мен оны жақсы есімде сақтап қалдым әкемнің інісі үйленгенде бір қалаға көштік әкем әр жұмысқа бір кіріп жүрді бір-екі айдан артық жұмыс істемей не ақшасын алмай бірде ішіп бармай қояды бір жағынан анам да жұмыс жасайды өз ата-анасына еш білдірмей өмір сүріп жатты арақ ішкен күні анам таяқ жейтін соны жастайымнан көріп өстім араға жылдар салып мен бірінші сыныпқа барғанда сіңілім дүниеге келді тағы қыз деп әкем роддомға барған жоқ мені өз әпкелерінің үйіне апарып тастады кейін есейген соң білдім көңілдесін үйге әкеліп үйде екеуі жатқан екен анамды сіңілімді нағашы әжем шығарып алды күнде анам жоқта әпкелері әкеме қатының қыз туа береді деп мейін жеп менің көзімше анамды жамандап отыратын жаңадан босанып келген анам таяқтың астында тағы қалды әкемнің көңілдесі бар екенін білген соң әкемді алып басқа қалаға жұмысқа кетті бізді нағашыларыма тастап орнығып алғанша сондағы анамның ойы әкемді жақсы адам қылу сол үмітпен бәлкім өмір сүрді ол жақта жеңгем бізді түртпектеп сегізбай, көп ұзамай біз де бардық жап жақсы жұмыс жасайды бір екі айдан соң арақ ішіп үйді жатып алатын сосын тағы басқа қалаға көштік ол жақта тура осы сценарий бәрін қойып басымыз салбырап ауылға қайта келдік анам өз ата-анасынан ақша алып мектепке жұмысқа кірді өз мамандығымен мен мектеп оқушысымын тұрақты үйіміз жоқ әкемнің әпкелерінің ағасының жағдайы өте жақсы болатын ал анамның туыстарымен әкем араласпайтын болған кезінде ағасымен дос болғаны қайда қалды деймін анам жұмыс жасап жүрді айлығы тамақтан артылмайды оған қоса әкем жұмыс істемейді арақ ішеді анамды ұрып кейде ақшасын алып қояды солай анам өлместің күнін кешіп жүрді неге шыдап жүрсіз десем екі қызым үшін дейтін ал бізге мұндай әке керек емес кішкентайымнан әкемді жек көретін шырылдатып анамды ұрып жатқанда араша түсем деп кейде мен де таяқтың астында қалатынмын ішпесе жап-жақсы адам бірде әкем жүрек ауруына шалдығып операцияға түсті сол кезде де жүгіріп шыр болған анам тамағын тасып қарап жүрді туыстары бір рет те келмеді енді әкем мүлде жұмысқа жарамсыз пенсияға шықты сондағы алатыны жиырма бір мың теңге врачтар енді ішпеу керектігін айтқан ағзасы араққа тәуелді әкем тыңдамай ішуін тоқтатпады ішеді сосын қатты ауырады бар дәрісін қарызға алып анам жазып алады сорлы шешемнің шыдамдылығына таң қалдым қыстың күні жалаң аяқ бір қалатпен үйден қуып шығатын содан анам ауру болды ол кезде әбден қорқып қалған тұйық баламын судан шыққан балапан сияқты әр нәрседен қорқып жүретін едім соған қарамастан мектепте үздік оқыдым ал енді сорақысы енді басталды әкем арақтан тіпті басы істемей қалатын шығарды отырған жерінде үлкен дәретін жіберіп қоятын соңғы кездері кез келген жерге құсып түкіре салатын да шығарған ішіп алса өзімен өзі сөйлеп күліп есінен айырылғандай болды мен әкеммен жалғыз қалуға қорқатын едім әжем болса өз ұлынан әлдеқашан безінген өзі ішкенін қоймай анамды ұрып ішпеймін дегеніне қарамай аузына арақ құятынды шығарды мас қылып түнде әр еркектің қойына тастап өзі қарап отыратын бізді ұйықтатып тастайтын бірақ баламын ғой оянып кетіп бәрін біліп жататынмын сонда әкем ақша алады екен анамның шыдамы шегіне жеткен еді бір күнді бәрін жиып бізді алып ажырасам деп кете барды мен қуанбасам мұңаймадым анам мен үшін алтын адам қанша қиындық көрсе де бізді аш қалдырмаған өзі кимесе де бізді жарқыратып киіндіретін еді ажырасып кеткен соң да анамның сынағы бітпеді мен ауырып анам мені сүйреп жүріп екі жыл емдетіп екі операция жасатып жазып алды әкем сонда да анамды қорқытуын қоймай өлтіріп кетемін деп талай ізін аңдып жүрген оны анам бізге мүлде білдірмей өмір сүріп жаттық шыны керек анам ұятты жоғары қойып төркініне де барған жоқ қанша қиын болса да сол ауылда басқа үй жалдап тұра бердік нағашы әжем үнемі анама ертең екі қызың тұрмысқа кетеді жалғыз қаласың екінші рет бағыңды сынап тұрмысқа шық деп талай рет айтты еркектен әбден көңілі қалған анам келіспей жүрді кейіннен анам әжемнің тілін алып бұрын көрші болып тұрған аға мүлде отау құрмаған анамды ұнатып сөз айтып екеуі отбасын құрды анамды ойлап біз қарсы болмадық басында бөтен адамды қабылдау қиын болды бірақ уақыт өте әке деп атап өз әкеміздей қабылдап кеттік ол кісі де осы уақытқа дейін бізге ей деп сөйлеп көрген емес анам екеуінің ортақ қыздары бар әрдайым менің үш қызым бар деп мақтанып жүреді алла тағаланың анамды сынап болғаныма бізге өз әкемізден артық мейірім төккен мейірімді жанды берді бұл анамның соңғы махаббаты еді міне алғашқы махаббатымен емес анам соңғы махаббатымен бақытты өмір сүріп жатты анам мен әкем ажырасқан соң араға бір жыл уақыт өткенде өз бақытын ішімдікке айырбастаған әкем еш күтім көрмей ажалы арақтан келді соңғы күндерін анасының үйінде өткізіп өз үйінде көз жұмған екен әттең-ай деген өкінішім бар қанша жек көрсем де әкем еді өз тағдырын басқара алмады анасы да кінәлі өз баласының өмірін талқандап отбасы құрғанда екі жастың арасына түсіп енді міне қара жерге тапсырып тыныш қазіргі таңда туған әжем әлі тірі кезінде анама көрсетпегенін көрсетіп еді енді өзі көресін көріп жатыр қолымдағы келіні әжемді басқарып ырқына көндіріп айтқанын жасатады екен үлкен ұлынан да айырылып қыздары бірінен соң бірі ажырасқанын ұзынқұлақтардан естіп отырамыз әйтпесе ол үйге осы кезге дейін аяқ басқан емеспіз айтқым келгені менің анам ең мықты әйел бар қиындыққа қарсы тұрып ешқашан өз-өзін тастамады қыздары үшін бәріне шыдады соңына дейін әкемді енесінде өз төркінін жамандаған емес ол кісілер тек ажырасқан кезде бәрін менің аузымнан естіді мен шыдай алмай анамның қалай қиналғанын айтып бердім мен анамның енді жылағанын қаламаймын алла мәңгіге бақытты қылғай анашым бақытты болуға лайық жан өмір жасы ұзақ болса екен деп тілеймін менің анашым ең мықты әйел